комиссии изобретательных результатов и э, выигравших Итак, 15.00, практически 01, 15 марта 2018 года, стачка 17, кабинет 395, начинаем заседание территориальной избирательной комиссии номер 7. Присутствует 9 членов с правом решающего голоса. Кворум наличествует, мы можем начинать работу. А также у нас присутствуют представители, не представители, извините, а наши коллеги, а, члены территориальной избирательной комиссии номер 7 с правом совещательного голоса. Я хочу вам представить нового члена, который у нас впервые на заседании. Это Валерий Валерьевич Журавков. Я правильно назвал? Да, да. Спасибо большое. Выдвинут а, в э, комиссию доверенным лицом Э, кандидата на должность президента Российской Федерации Грудинина Павла Николаевича. Фамилия доверенного лица Мороз Егор Владимирович. Также с нами находится... Сар... Кто? Что-что? Кого? А, Журавков. Валерий Валерьевич. не обязательно. Вот, также с нами Саргузина Елена Сергеевна, мы уже знакомы. И к нам сейчас впервые подключается господин Орлов Александр Валерьевич. Орлов Александр Валерьевич, направленный, я так понимаю, партии Ростом. Да? Да. Очень приятно. А, также в помещении присутствует представитель СМИ, а, который заранее уведомил о проведении аудио и видеотрансляции. Да? Да, совершенно. Спасибо. Оглашается проект повестки заседания. Уважаемые коллеги, сейчас э, произойдут некоторые изменения, потому что у нас появился целый ряд вопросов. По электронной почте, кто был в рассылке, получили уже? Э, да. Спасибо большое. А, значит, основной вопрос сегодняшнего нашего заседания – это распределение обязанностей в день голосования. А, это первый вопрос. Дальше. О месте и времени передачи избирательных бюллетеней. И в проекте повестки дня было пункты разные. Но мы, я предлагаю дополнить его а, вот каким аспектом. Сейчас, коллеги, я дам сначала маленькую справку, а потом мы а, рассмотрим. Дело в том, что на предыд... в предыдущем решении о распределении бюллетеней мы распределили бюллетени на все постоянные избирательные участки, кроме временных. Потому что временная комиссия, она у нас сформирована в городском он онкоцентре, в проспекте Ветеранов, дом 56. Там наличествует 600 койко-мест. И, в принципе, мы могли, вот мы с Ириной Николаевной тоже это обсуждали, этот вопрос, э, по койко-местам, в принципе, дать, ничтоже сумняшись. Антон Геннадьевич, правда ведь? Ну, в принципе, могли. Но опыт нам подсказывает, что э, не все койко-места бывают заняты. Поэтому мы в феврале не стали распределять бюллетени вообще на 815 УИК, а, а отложив этот вопрос до сегодняшнего дня. Значит, я докладываю комиссии, что вчера я получил от э, исполняющего обязанности главного врача от Рашевской письмо, в котором указывается, что э, прогнозируемая численность избирателей 815 избирательного участка, ну, и дальше, а, ориентировочно да, составляет 502 пациента. 502 пациента и работника учреждения. Дело в том, что 815 у нас работал по приему заявлений. У него небольшое количество, но, тем не менее, работники пожелали проголосовать именно в день своего дежурства, что вполне логично. Поэтому предлагается, поскольку у них ожидаемая 502, выдать туда 500 бюллетеней. Не 600, а 500. То есть э, мы работаем по факту, не по э, максимальному исполнению, а по тому документу, который мы получили. Вы не можете ответить. Вот. <clears throat> Значит, коллеги... Как раз пачка будет, да, закрыта? Нормально работает. Да. Это, да, это э, автоответчик соседнего тика, извините, коллеги. А, уважаемые коллеги, я хотел бы в дополнение сказать, уж коль скоро мы перераспределяем бюллетени, то вот э, с Алексеем Николаевичем, с Еленой Александровной была проделана колоссальная работа. А, поступило предложение некоторые, некоторые распределения уравнять. уравнять. То есть, если у нас было раньше, например, а, выдача 2200, довести до полной пачки 2500, что составит 99% на некоторых участках. На некоторых, наоборот, убавить. Я хочу предложить вашему вниманию вот эту рабочую таблицу. Основная задача которой сводится к тому, чтобы УИК получил полностью упакованные пачки, типографские, чтобы исключить наш момент вскрытия в тике, пересчета и возможных ошибок. Значит, где-то прибавится, но не больше 100%, где-то убавится, а, но не менее 70%. В 67-м федеральным законом установлен предельный минимум э, в 70%. Мы все эти условия выполняем. Мало того, сегодня письмо из Санкт-Петербургской избирательной комиссии, которое призывало нас к тому, что э, в силу того, что будут избиратели, которые включаются дополнительно, помимо списочной численности, предусмотреть, может быть, в некоторых участках э, превышение на допустимо еще полпроцента. Сто процентов и еще полпроцента. Ну, у нас э, по анализу предварительному э, таких э, потребностей нет, Поэтому вот там, где 99, это вот э, предел, но он не для этих целей, а исключительно для полных картов. Чтобы не вскрывались и не пересчитывались. В тике, в тике, да, да, чтобы не нарушались Он комбы и у игл удобнее транспортировать. Вот, соответственно, если мы э, будем двигаться в этом направлении, то нам нужно будет и марки на эти бюллетени перераспределить немножечко. И сегодня возник вопрос финансового характера о распределении средств федерального бюджета нам Санкт-Петербургская чуть-чуть добавила средств на УИКи. На УИКи нам чуть-чуть добавлено, но это будет соответствующий докладчик, а, главный бухгалтер ТИГа. Вот такая повестка денежка расширенная, она немножко отличается от того, что у нас было в анонсе. Предлагается на заседании. Какие будут предложения и замечания, уважаемые коллеги? Пожалуйста нет предложений замечаний, тогда, с вашего разрешения, я ставлю повестку сегодняшнего заседания на голосование, чтобы утвердить. Кто за то, чтобы утвердить? Единогласно, 9 за. Решение принято. Переходим к рассмотрению первого вопроса о распределении обязанностей в день выборов. Итак, составление увеличенной формы. Пожалуйста, коллеги, в рабочем порядке я принимаю э, сказать, предложение замечательно. Увеличенная форма. Ну вот у нас традиционно Анатолий Геннадьевич, если он согласен. Да. Но я бы себя вложила ему в помощницу. Вот это очень правильно. Вот это очень правильно. Вот этот дуэт это творческий. Мне кажется, нет, дело в том, что в 2016 году Ирина Николаевна и Анатолий Геннадьевич проделали колоссальную работу по заполнению сводных таблиц увеличенных, увеличенных их видов. А, да, да, да, или ну, так, ну, помогали, ну, ну, помогали. Вот я бы предложила, чтобы это у нас да. было официально. Давайте, конечно. Можно было есть какие-то другие предложения по этой пункту? Прекрасно. Значит, Ирина Николаевна и Анатолий Геннадьевич. Прекрасно. Осуществление приема документации участковых избирательных комиссий. Ну, тут я хотел бы предложить, чтобы этим вопросом, в первую очередь, конечно, занимался бы секретарь нашей территориальной избирательной комиссии Елена Александровна Исаулова. Я хотел бы предложить, чтобы этим вопросом занималась в том числе член нашей комиссии Наталья Андреевна Калачева. Вот. По предложению, если Юрий Алексеевич согласится. Да? Юрий Алексеевич Привалов. Ну и нам нужен еще четвертый. Кто? Может быть, Уржумцев? Уржумцев, он может. Давайте. Да. Это когда будет? С 18 на 19. Ну, может быть, не в ночь, может быть, вечер, может быть, наши уики приедут день в 22. Почему бы нет? Да. Итак, коллеги, а, контроль приема документов в ГАЗ-выборы, но дело в том, что у нас и так есть контрольная группа ГАЗ-выборы, да? А, там не будет пересечения с увеличенной формой и группой газ выбора, чтобы один человек не стоял в двух местах, да. потому что да. они не разорвутся. Да, у нас есть такой момент, да, что, но ну, э, у нас Анатолий Геннадьевич входит и э, в группу контроля, и, но я как помню на том заседании, когда принималось это решение, Анатолий Геннадьевич сказал, что он, он найдет возможность, э, так сказать, э, совмещать приятное с не, правда, не совсем понятно как, но вот на время отсутствия Анатолия Геннадьевича будет Ирина Николаевна. В ГАСА. Э, наоборот, а, а в, в кто еще раз, напомните, в состав? Кто а, так, Иван Алексеевич, состав рабочей группы газ выборы, пожалуйста, наших будущих решений. Чтобы точно да, да, да, да, да, где стоит. Совершенно верно. Совершенно верно. Это очень, очень правильно. Да, и параллельно, пока мы так сказать, э, этот аспект э, рассматриваем, прием избирательной документации в архив. Вот, э, исторически сложилось, я бы сказал, традиционно, что этим занимается у нас ну, Павел ну, Владимирович. Ну, Павел Владимирович, сможете? Можем, можем. Спасибо большое. Там никаких особенностей не будет. Как раз таки нет. В этот раз все просто. Тоже, тоже расписаться, принять. Да. Мешков. Мешки или коробки? А? Мешки. Упакованные мешки. Да, еще может привал. Юрий, хотите в газ выбора в один? Еще, еще одним, чтобы э, сводить. У нас получается... Нет, мы можем вас э, отсюда, есть желание. То есть тут сейчас... Гасы, да? Да. Давайте попробуем. Почему? Нет, мы, вам Алексей Николаевич еще дадим. Есть, ну, пока получается не все равно. Четыре-пять. А не было. Принимать нельзя. Значит, да, я понимаю. Спасибо огромное за эту готовность. А, <clears throat> ну, у нас а, этот вопрос уже решен, но мы можем вернуться к присмотру, пожалуйста. Это не вопрос. Значит, в данном случае прием документов в газвыборы и прием документов может осуществлять только член комиссии с правом решающего вопроса. Конечно. Да, на подстраховочку. В газвыборы, да? Спасибо большое. Так. Да, но ну Уржумцев остался, и сюда Логинах тогда, да? Да, Алексей захочу. А По обычной схеме. <coughs> Ну, собственно, и все, да? И еще раз, значит, кроме... Э, остается или нет? Я, я не... пусть он будет в этой рабочей да. группе, на всякий случай. Да. да мало ли что. Да, да, да. А так реально мы в уме понимаем, что он будет на увеличенной скорости. Да, да. Тогда все. Ну и э, пока шло обсуждение, Павел Владимирович Тупленков согласился в архиве работать по приемную школу. Поддержим. Да, избирательной документации. Итак, э, если нет других предложений и замечаний, вопрос. пожалуйста. А по поводу гашения использования бюллетеней. Это емко, требует времени, требует механизации. Какой а это самое? сразу знать, кто сможет доставить агрегат, которым будем гасить. Я хотел бы обратить внимание, спасибо, Алексей Николаевич, за этот вопрос. Мы здесь это отдельной строкой совершенно не отразили. А, совершенно не отразили ну, этот вопрос. Почему? Потому что он произойдет, э, э, гашение произойдет у нас в 20.00. Происходить оно будет в фойе около нашего кабинета 28, торжественно под объективы вот камер, только уже установленных Ростелекомом. Я предполагаю наличие некоторых э, неприятных запахов и пыли, но, к сожалению, тут охрана труда у нас будет немножко хромать. Вот вы знаете как? По, по традиции я слышал о таких вариантах, когда действительно берется а, коробка и дрелью просверливается. Но мне кажется, такой метод гашения неиспользованных бюллетеней не совсем соответствует букве и духу наших, нашего избирательного законодательства, потому что мы должны будем, во-первых, а, отрезать определенный угол у бюллетеня, а во-вторых, должны осуществить пересчет. Значит, ну давайте ну, дадим поручение. Перечет, он запечатанный. Нет, нет, нет, мы будем вскрывать все коробки, а, пересчитывать. Вот а, он сказал. Почему? Потому что когда вы выдаете, это еще имеет смысл. А там ну, имеет смысл даже если коробки да, упаковки не хватает одна или она лишняя. Да? Ну что, у нас еще идет что? упаковка тысяча реалов. Да. Сколько да. тысяча, столько, да, когда пересчитали. Значит, Вы приняли мы ее, и в тот раз мы гасили, мы отказали левую, ну определяли там левый угол. Ну для этого же вскрывалась коробка. В конце концов никто не запрещает э, сверлить слева. слева да, сверлить. дрелью. Да. да. Дело в том, что смысл-то не теряется. То есть если ты просверлен, ты никак не можешь ее использовать. Ну, Абсолютно. Ну никак. Абсолютно. Никак. Да. Вот таким сверлом. Поэтому кто будет заниматься, да, просто сверло это будет. Почему удобно? Сверлить и вопрос. Ну я, уважаемые коллеги, я бы предложил, э, коль скоро у нас с вами процедурный закон, обратиться к норме и посмотреть, как, как все-таки производится гашение неиспользованных бюллетеней. Гашение путем отрезания левого нижнего угла. Это раз. А во-вторых, осуществляется ли при гашении еще дополнительный пересчет? Нет. Левый и нижний, я еще раз говорю, это можно отпиливать левый и нижний. Ну, пачку, не, не распаковывай ее. Ну, какой смысл ее распаковывать? Больше делать нечего, что ли. Ну, раскрыть, просто посмотреть, что там действительно бюллетени, но ну, не считать. Нет, ну, что значит ну, распиливать? Ну, если ты распиливаешь верхний кубок, то все равно посмотришь. Ну, как в закрытой коробке, а, Анатолий Геннадьевич, у меня к вам вопрос. Как в закрытой коробке определить, где именно левый нижний ну, там они, когда упаковывают, одну, когда э, там раздербанишь, да, они же стандартно упакованы все. Угу. И там по этим самым, по надписям, по печатям, там понятно, с какой стороны левый и нижний. Угу. Уважаемые коллеги, я предлагаю все-таки вот сейчас Юрий Алексеевич, спасибо огромное, э, работает э, с нормативной базой, с нашим законодательством федеральным, потому что, мне кажется, это важный вопрос. Вот э, по-человечески, Анатолий Геннадьевич, я с вами полностью согласен. По-человечески. Юридически я вижу, что здесь есть э, повод для формального нарушения. Который вы нам... Какие у нас объемы э, неиспользованных бюджетов? Порядка 20 тысяч. 20 тысяч. Да, это... да, вопрос только шума, пыли и запаха, ну это... Это добро. Значит, у меня просьба, что все э, члены участкового, ой, извините, пожалуйста, члены территориальной избирательной комиссии номер 7, что с правом решающего, что с правом совещательного голоса, пожалуйста, будем настраиваться на подготовку этого процесса и участие да, в этом, пожалуйста. Да. Значит, ну, э, непосредственное гашение и пересчет будут осуществлять а, а, решающий голос, но совещательный может а, немножко ну, посадить. Может обратиться к администрации района за содействием в этом вопросе. Они же должны оказывать содействие избирательным комиссиям, если что, именно наши полномочия. Да. Ну, чего, ну, у них что, ничего нет, что ли, в районе? ну, в администрации. Да, специальная штука для у них же есть вот хозблок, который там обслуживает здания, у них там куча, куча, куча типа оборудования. Чем пилой? Нет, Чем пилой Это ужасно. Ну, топором потому тоже что... плохо. Нет, потому что ну, Это решим ну, можно в рабочем порядке там не оформлять, просто спросить, есть, есть, нет, нет. Хорошо. Вот так. Может быть, действительно, у них есть э, бензопила специально для бюллетеней. Почему бензо? Ну, электро. Ну, хорошо, хорошо, уважаемые коллеги. Значит, давайте это в рабочем порядке действительно решим. А само распределение обязанностей уже было озвучено, других предложений не, не прозвучало, мы ничего не упустили. А, еще раз зачитать распределение или уже запомнили? Запомнили. Хорошо, тогда, а, если нет других э, предложений и замечаний, тогда вопрос ставится на голосование. Итак, по распределению обязанностей э, в день голосования. А. Личная форма Синельщикова Яковлева, Яковлев, извините, осуществление приема документов Исаулова, Калачева, Логина, Фуржунцев, контроль приема документов в ГАЗ Привалов, Яковлев, прием избирательных документов в архив Цыпленков. А у нас Анатолий Геннадьевич комиссии. Зачем он второй раз? Не надо, да? Там Привалова надо вводить. Привалова надо. Да, а Никита Игоревич, подождите, а действительно, у нас Никита Игоревич. Я коса. Извините, я не... Коса. Все, все, все очень хорошо, я тоже. Его уже не надо вводить. Все. Все, уже, уже, уже записали. Если нет других э, замечаний, предложений, ну, тогда, пожалуйста. Секундочку. А скажите, пожалуйста, можно ли Леном совещательным голосом помогать заполнять эти общие таблицы, которые будет трудно? У нас два человека, там один в газ пойдет, а станет... Я думаю, что осуществлять человек. вспоможение в этом отношении, безусловно, ну, безусловно, может. члены комиссии совещательным голосом, голосом да. Но в присутствии с решающим, да? в присутствии, Да, да, да. Угу. Пожалуйста. Чтобы фломастеров хватило на всех. Да-да. А то придут там пять участков. Вот тогда будет. Небольшая ну, очередь. Ну, там все равно таблица одна будет. Ну, можно сразу нескольких столбцов исполнять. Ну, если э, сколько с решающим голосом, столько столбцов и заполняем. А, Конечно. Совещательный может помогать. Но, помогать, да, хотя но, может он? Конечно, конечно. И, сам председатель участковый может диктовать. <clears throat> Итак, э, ставим на голосование. Кто за? Прошу голосовать. Единогласно решение принято. О месте и времени передачи избирательных бюллетеней. Э, предлагается осуществить передачу избирательных бюллетеней для голосования на выборах президента Российской Федерации, членов избирательной комиссии праворешающего голоса по адресу проспект Стачек, дом 18, цокольный этаж, 16 э, марта <clears throat> в 12 часов рабочий день, так сказать. Есть какие-то предложения, замечания? Нет. Нет, нет. Я расскажу. Председатель участковой избирательной комиссии прибывает в помещение 118. Тут же его встречает прикрепленный сотрудник полиции. Они практически вместе получают бюллетень, то есть сотрудник все время его сопровождает. Если УИК приехал на своем автомобиле, то сотрудник садится в автомобиль. Если УИК без автомобиля, то э, выделены дополнительные постовые маршруты. Тут у нас 70 постовых, да? Э, нет, э, не постав, постовые машины, машины ДПС, это только для тех, у кого нет собственных автомобилей. Но у нас у большинства, подавляющего большинства председателей УИК, уже заключен договор гражданского правового характера на перевозку и транспортные услуги, аренда транспортного средства с экипажем. Вот таким образом. А цукольный этаж, я не понял, где цукольный этаж? А где раньше был гардероб. А, где раньше? Где раньше гардероб был. Раньше это была 96-я комната, сейчас после ремонта 94-я. Так. Соответственно, уведомим зарегистрированных кандидатов э, путем публикации на сайте. Трудно возложить на Левина. Какие есть предложения замечания? Нет. Вопрос ставится на голосование. Кто за? Единогласно решение принято. Переходим к следующему вопросу. О распределении специальных знаков и марок. Вот как я и говорил, коллеги, перед тем, как бюллетени, вот изменение а, в перераспределении бюллетеней, оно касается, вот, собственно, округлений выдаваемых бюллетеней до целой пачки. И так совпало, что и даже 815 получит целую пачку. Прям красота. Э, мы с Алексеем Николаевичем радуемся. Да. Если комиссия примет такое решение, то это облегчит нашу работу э, колоссальным образом. Проверьте, пожалуйста, да, пожалуйста, Антон Геннадьевич, конечно. идет ознакомление с проектом решения. Антон Геннадьевич, а по электронной почте вы получили? Я не успел. А, извините, да-да-да, пожа... нет, пожалуйста, да. все, все для вас. Так, все быстро Потом с этим списком можно будет до заседания ознакомиться? Да? Куда вы? Конечно, пожалуйста. Он будет опубликован на сайте. 50. 50. 50 да. Чтобы было количество, чтобы не надо было идти листы еще. В том-то и дело, мы поэтому так и делаем, чтобы упростить немножко работу. Коллеги, я не скрываю совершенно Нет, ну, подоплеки этой истории. Понятно, Нет, нет, нет. Мы показали, что нам важно показать, что не менее 70%, но не более 100%. Ну, ну, Все понятно. Поэтому проценты. Ну, а это разница в процентах от предыдущего распределения с нынешним. То есть где-то уменьшилось, где-то прибавилось. Да. Коллеги, если нет возражений и замечаний, нету? Нет. Так ставим на голосование. Кто за подобное распределение указанное Единогласно. Ну и автоматически следующее решение о распределении избирательных бюллетеней, оно абсолютно аналогично. Сколько марок, столько и бюллетеней. Абсолютно. То есть они э, идут, э, ну, что называется, один за другим. А это бюллетени теперь. Один в один. Ну а номер участка голосования Если возражений и замечаний нет, тогда ставим на голосование. Кто за, прошу голосовать единогласно. У нас удивительное сегодня с вами единодушие, да. Итак, мы переходим э, к последнему вопросу утвержденной повестки заседания. И для того, чтобы э, этот вопрос был рассмотрен на национальном уровне, я хотел бы пригласить к участию в нашем заседании главного бухгалтера территориальной избирательной комиссии Наталья Ивановну Самойлова. Ну, пока она идет из своего кабинета, она очень загружена работой, я хотел бы вам повторить, что э, нынешнее распределение является добавкой э, к нашим э, имеющимся средствам. Пожалуйста, приходите. Которые выделены нам вышестоящей комиссии Санкт-Петербурга. Если наша комиссия примет это и распределит на нижестоящей комиссии, то тогда все будет хорошо. Но подробности вам расскажет Наталья Ивановна. Пожалуйста. Так, добрый день. Значит, в Санкт-Петербургской избирательной комиссии выделены а, дополнительные средства из резерва для участковых избирательных комиссий на дополнительную оплату труда в размере 170 э, тысяч 540 рублей. А, значит, эти средства предлагается внести в распределение средств федерального бюджета, а, выделенных на подготовку ведения выборов в территориальной избирательной комиссии номер 7. Это пункт первый проекта решения. Э, и пунктом вторым проекта, э, проекта решения э, предлагается внести эти деньги в смету территориальной избирательной комиссии номер 7 расходы на подготовку проведения федеральных выборов за нижестоящие избирательные комиссии. Это строка вторая, дополнительная оплата труда членов участковых избирательных комиссий. Значит, эти деньги предполагаются а, израсходовать на вознаграждение председателей участковых избирательных комиссий. А, значит, сумма дополнительной оплаты труда вознаграждения строки 2 сметы территориальной избирательной комиссии номер 7 за нижестоящие а, предлагается утвердить в размере 1 миллион 219 тысяч 200 рублей что 70 тысяч 540 рублей даже вам ну, да. На все комиссии? Да. да. Сколько примерно на одного председателя? Чуть больше двух получается, да? У нас э, было предусмотрено в смете вознаграждение председателя участковых избирательных комиссий с коэффициентом 1,7 расчет на оплату труда. У нас есть возможность по положению увеличить до коэффициент до двух. И этой суммы мы расчетно увеличили, да. Как у нас получается теперь на категории общая сумма на налоги. А вы знаете, теперь же мы утверждали в начале, что по категориям, по категориям теперь нет разделения оплаты труда. По группам оплата да. участковых избирательных комиссий стоимость часа больше не разделяется, она везде одинаковая. А, стоимость часа председателей участковых комиссий 50 рублей в час. У всех, во а, всех а, группах. да. групп нет, да? Да, да. Мы условно сами можем нет, ну, а э, разделить от количества нет, избирателей. А ну, от численности Но... избирателей это зависит? Численность. Или нет? Теперь не зависит? Э, нет, по закону не зависит по положению а, Центральной избирательной комиссии не зависит. Но мы с вами принимали сметы участковых комиссий, учитывая количество избирателей. Да, да. вот я и говорю, суть учитывая да. нашего да. мнения. Только на, ну, хорошо, большой группе, да, самые да, да, да где большая численность их, сколько сумма вообще общая, ну их сколько даем денег всего? Смета участковой да. избирательной комиссии с численностью избирателей больше двух тысяч 94 тысячи 400 рублей. Это без вознаграждения? Без вознаграждения. смету никогда не входило. У меня все, Михаил Ильич. Я правильно. А, есть ли какие-то вопросы, замечания, уважаемые коллеги? Нет. Вопросов нет. Тогда мы ставим на голосование это решение. Прошу голосовать. Кто за? Единогласно решение принято. Большое спасибо, Наталья Ивановна. Мы благодарим вас. Коллеги, э, повестка исчерпана, но я хотел бы сделать ряд информационных сообщений. Первое касается <clears throat> того, что из Центральной избирательной комиссии поступило уточнение о доходах зарегистрированного кандидата Грудинина а, в виде наклейки эта добавочка уже передана в участковой избирательной комиссии, и поэтому плакат теперь будет выглядеть вот так, вот не совсем а, прямоугольной формы. Здесь добавится вот такая небольшая наклеечка о тех счетах, которые по каким-то причинам только сейчас Федеральная налоговая служба сумела найти, э, э, в отличие от тех документов, которые кандидат подавал при регистрации. Э, соответственно, всем избирателям будет доведена и эта информация. Это первый вопрос. Второй вопрос касается того, что мы уже видим у некоторых наших с вами коллег на груди значок, который мы получили из Москвы, Центральной избирательной комиссии. Вчера на всероссийской конференции выступала Элла Александровна Панфилова, и торжественно вчера все члены ЦИКа практически синхронно эти значки одели. Проверяем их. А, с тем, чтобы в день голосования я прошу, чтобы у вас по возможности этот атрибут оказался, а, ну, по крайней мере, на одежде. Вот таким образом, уважаемые коллеги, если нет каких-то вопросов, замечаний, дополнений, то я всех благодарю за